Tundu Lissu umekuwa ni mpiganaji wa eh, kubana matumizi ama kutumia rasilimali eh, vizuri. Kama ulirejea hapa Tanzania tarehe ishirini na tano na ulijua wazi kabisa kwamba utarudi clinic tarehe ishirini ya mwezi unaofuata, muda huu ulikuwa ni mfupi, ulishindwa nini kuzuri, kuz, ku, kusubiri ili uweze kumaliza eh, mambo ya clinic eh, eh, na madaktari ili ukirejea urejee eh, moja kwa moja kuliko kutumia hizi gharama ya kuja kwenda. Bila shaka na imani eh, gharama hizi zililipwa na chama. Huoni kama hii ni matumizi mabaya ya rasilimali za chama, Mheshimiwa Lissu? Fedha ambazo nilitumia kurudi Tanzania na ambazo zimenirudisha Ubelgiji sio fedha za chama hata senti moja, ni fedha za kwangu mwenyewe. Kwa hiyo kwa hiyo eh, hoja yako kwamba natumia fedha za chama vibaya sio hoja sahihi. Mm. Lakini jambo la msingi zaidi ni kwamba hata kabla sijarudi nyumbani mwezi Januari mm. nilikuwa na na hiyo appointment niliyoisema mm. E, kilichonifanya nirudi nyumbani badala ya, ku, ya kusubiri mpaka mwezi huu mm. ni kwamba baada ya ya ya mikutano ya hadhara kuruhusiwa, e, chama kilipanga ratiba ya kuanza mikutano e, ndani ya, ya, ya wiki mbili kama e, manake tulikutana kama kikuu siku tatu siku mbili tatu baada ya rais kuondoa hilo zuio la mikutano, mm. na tukaamua kwamba tuanze mikutano ya hadhara haraka iwezekanavyo hmm. na, na tukashauriana kama viongozi kwamba kwa vile mikutano ya hadhara imesharuhusiwa itakuwa ni vizuri kwa sisi wengine tuliokuwa tumekimbizwa nchi kurudi nyumbani wakati eh, wa kuanza hii mikutano ya, ya hadhara hmm. ndio hmm. maana ilibidi nirudi eh, tarehe ishirini na tano mm kwa sababu tulitaka tulikuwa tumekubaliana kwamba niwepo nyumbani wakati mikutano ina, inaanza rasmi mm, mm. Lakini tayari tayari viongozi wenzangu walikuwa wanafahamu kwamba ningerudi ningerudi mm. mara baada ya mm. nini ya mkutano kuanza ili kuja kuonana na madaktari mm, Kwa hiyo sio ni mambo ambayo yanasababishwa na hali halisi ya ya ya ya, ya afya yangu mm. ili niendelee kufanya shughuli vizuri inabidi niwe na afya nzuri mm. na ili niwe na afya nzuri lazima nifuate mm. ratiba ya, ya madaktari mm.